повтинки. Марьян, тифиличит. Да, молодец. Мерсимулт к айврут. Chiar te reținut și ai absolvit uh, cursul. Poftim, certificatul tău. Da, Dacă vrei, spui ceva pentru mine, pentru despre instruire, pentru studenți care o să vină la noi sau vor să vină, poftim. Da, sigur. Aș vrea să spun că, de exemplu, toate trainingul cu care l-am trecut la dumneavoastră, uh -huh. adică s au deschis, că acum ar merge, avem doi ochi, s au deschis a treilea, da? Mm-hmm. Eh, vânzările au crescut, eh, ne uităm altfel față de cumpărători, ne străduim, adică eh, dacă până acum ceva era chiar pot spune așa ca robot, Intuitiv. Intuitiv noi ne-am schimbat. Noi Aha. în orice cumpărătăm, în orice cumpărător găsim sens, găsim, ne străduim ca să-l modelăm după noi. Adică mhm. uh -huh. asta e un lucru foarte bun. Uh mhm. -huh. Eu vă mulțumesc foarte mult. Uh mhm. -huh. Îi mulțumesc și domnului Petru pentru aceea că se gândește directorul la noi, directorul uh -huh. nostru, dar îi mulțumesc uh -huh. foarte mult că se gândește permanent și uh -huh. ne face traininguri, ceea ce ne străduim, adică prin muncă să aducem rezultate. Aplicați, Mariana. Da, mersi Succes mult. Succes și în viață și în vânzări. Da, mulțumesc mersi mult asemenea.